Azab, teroyan azab. Dekar besar. Tidak dari sana. Mana ya, nih kok? Ambil. Hah? Iya. ini eh, Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.